Manuel Pellegrini y eFootball presentan Football Tips. Acompañar la jugada, jugar sin balón. Busca siempre ser una opción para tu compañero. Siempre apoya a tu compañero, que te vea como una oportunidad de pase. Realiza movimientos de ruptura para quedar en mejor posición. Impone movimiento y preséntate como opción. Ataca con superioridad numérica. Supera al rival. Aunque no seas protagonista, siempre acompaña la jugada hasta terminarla. Crea espacio. Genera oportunidad donde los otros no la ven. Siempre es una opción nueva. Si quieres conocer todos estos conceptos en profundidad, ingresa a e.fútbol y aprende todos los secretos del fútbol al más alto nivel de competitividad. EFootball.